patrzeć i słuchać z innej perspektywy. To bardzo ważne, gdy sprzedaję, negocjuję, wydaję polecenia. Bo nim zacznę przekonywać, potrzebuję zrozumieć tą drugą osobę. Mam do tego dobre narzędzie, mapa empatii. Na środku kartki osoba, na przykład mój klient Łukasz. I to, co on widzi, myśli, słyszy, czuje, robi i mówi. Na przykład Łukasz widzi, że sprawy wymykają się spod jego kontroli. Myśli, czy utrzymam przy sobie dobrych ludzi. Słyszy, ogarnij się. Czuje, działam zbyt chaotycznie. Co robi? Gasi pożary. Co mówi? Musimy się rozwijać. Jakie są bolączki Łukasza? No, uciekają mu okazje biznesowe, a korzyści, których poszukuje, to dobre, równomierne obłożenie zamówieniami. I dopiero teraz, gdy widzę świat oczami Łukasza, mogę skierować do niego ofertę, która będzie powiedziana jego językiem, jego słowami i dotknie tego, co jest w jego głowie. Zatem dzięki mapie empatii jestem w stanie się dobrze komunikować i też dobrze ofertować, dlatego że wywieram wpływ poprzez trafianie do adekwatnych, faktycznych potrzeb, które są u odbiorcy, którego empatycznie poznałem. Wobec tego przed kolejnym spotkaniem stwórz mapę empatii. Takie jedne minutówki publikuję co tydzień już od trzech lat. Do każdej jest też felieton do przeczytania w 5 minut. Jak chcesz być na bieżąco i mieć je na mailu, to zapisz się na newsletter www fruga.net.